Sã do Campo. Além da expressão neutra que a senhora Freeman usava quando estava sozinha, ela tinha outras duas expressões. Uma para a frente e outra para trás, que utilizava para todas as suas transações humanas. A expressão para a frente era sólida e intensa, como um avançar de um caminhão pesado seus olhos nunca se desviavam para a esquerda ou para a direita, mas curvavam-se de acordo com as curvas da história, como se seguisse uma linha marcada no centro do seu traçado. Usava raramente outra expressão, porque nunca necessitava de retirar o que dissera. Mas quando o fazia, a sua face imobilizava-se totalmente. Embora se mantivesse fisicamente presente, de uma forma tão real, com vários sacos de grão empilhados uns em cima dos outros, já a partir em espírito. Sr. Opel, costumava contar às pessoas como inicialmente contratara os Freemans e como eles eram mandados por Deus para ela e ainda como os mantivera ao seu serviço durante quatro anos. A razão por que os mantivera consigo durante tanto tempo era porque eles não eram lixo. Eram gente sã do campo. Tinha telefonado ao homem, cujo nome o casal indicara como referência. E ele dissera que o Sr. Freeman era um bom agricultor, mas que a Sra. Freeman era a mulher mais quadrilheira que alguma vez viverá à superfície da Terra. É daquelas pessoas que têm de estar em todo lado. Dissera ele. Se quando ela chegar à cena do acontecimento, a poeira já estiver assentada, é porque está morta. Está tudo dito. Há de querer saber tudo o que se passa consigo. Acrescentou ele. Bom, isto tinha desencorajado o Sr. Opel durante uns dias. Por fim, acabou por contratá-los. Não apareceram mais candidatos. Mas por esta altura já tinha decidido como é que havia de lidar com esta mulher. Já que era uma pessoa do género de estar a par de tudo, decidir então a senhora Opel que não só ia deixá-la a par de tudo, como ia fazê-la responsável por tudo. Dar-lhe o comando absoluto de todos os acontecimentos. A senhora Opel não tinha características que fossem muito más, mas conseguia usar os defeitos dos outros de uma forma tão construtiva que nunca sentiria a falta deles. Nada é perfeito. Esta era uma das expressões preferidas de Sr. Opel. A outra era... É a vida. E ainda outra. A mais importante era... Bem, as outras pessoas também têm as suas opiniões, é verdade. Sr. Opel sabia que nada era perfeito e que os Freeman eram gente sã do campo e que nos dias que correm, quando se encontra pessoas assim, o melhor é mantê-los ao serviço. A Sra. Opel, que se divorciara de marido há bastante tempo, precisava de alguém que atravessasse os campos com ela. E Joy, a sua filha, quando era obrigada a prestar-se a este tipo de serviços, os seus comentários eram habitualmente tão rudes e a sua face tão abatida. Senhora Opel justificava estes comportamentos com base na perna. Que fora acidentalmente baleada numa estação de caça quando Joy tinha apenas 10 anos. Os médicos disseram que Joy, mesmo com todos os carinhos e cuidados, nunca chegaria aos 45 anos de idade. Agora ela tinha 32 mas a mãe ainda a vê como uma criança, porque lhe parte o coração pensar numa rapariga que nunca dançou, nunca se divertiu, nunca fez nada normal. O seu nome era mesmo Joy, mas assim que fizera 20 anos, tratara de modificar legalmente para Olga. Considerava-o como o mais elevado ato de criatividade que alguma vez tivera. Um dos seus maiores triunfos era que a mãe nunca poderia transformar-lhe as cinzas em Joy, Mas o maior deles todos era que ela fora capaz de as transformar em Ulga. Mesmo assim, Sr. Opel, nunca a tratara por Ulga. Chamara-lhe sempre Jorge, ao que ela respondia, mas de forma mecânica. Sra. Freeman também tinha duas filhas, Glinés e Carramay. Glinés era ruiva. Tinha 18 anos e contava com vários admiradores. Carramay era loira. Só tinha 15 anos, mas já estava casada e grávida. Não conseguia aguentar nada no estômago. Essas duas raparigas eram muito diferentes de Joy. Joy passava o dia inteiro a ler, enterrada no sofá. Às vezes até ia dar passeios a pé, mas não gostava de cães, nem de gatos, nem de pássaros, ou de flores, ou da natureza, ou sequer de jovens simpáticos. Olhava para os jovens simpáticos como se conseguisse cheirar a estupidez deles. interessada unicamente naquilo que existe. O nada. O que pode o nada ser para a ciência senão um, um, um horror, um horror, um fantasma? Se a ciência está correta, então há uma realidade que é inegável. A ciência procura saber nada sobre nada. Sabê-lo através do nosso desejo de sabermos nada do nada. Sabermos nada do nada. Por casa até bom. Cheira bem e tudo mais. Não quero Isto é de quê? É a Ai, sabe o que é que isso me faz lembrar? acha que isso é natural, no estado em que elas se encontram. Quer dizer, nada é perfeito. É a vida. Ai, olha, é que nem por acaso. Oh, Licença que ontem a Vera me disse, carra mãe, nada é perfeito. E a miúda, não, não, não, e eu, ai, é a vida. Mas... Chegar à é das melhores raparigas que eu já conheci. Aliás, todas as suas filhas são duas das melhores raparigas que eu já conheci. Oh, mulher, tu também alguma vez paras e olhas para dentro? Realmente, também Malebranche é que lá tinha a sua razão. Sabe, Jóia, um sorrisinho de vez em quando nunca fez mal a ninguém. É sempre tão agradável essa filha. É, é sempre. Olha, na minha, a ver se ela ainda não pariu a criança, está bem? É um fundo bem já. Mas a correr mesmo, vou a correr. Mas o que é que será que ela lhe foi dizer? É que ela lhe poderia ter dito. Mas é que era a única oportunidade que ela tinha de arranjar um pretendente e de nos sair daqui de casa.

Bom dia, senhora Sedas. Como vai? Eu sou a senhora Opwell. Eu peço imensa desculpa, como eu vi na sua caixa de correio gostava da Sedas, mas não faz mal, voltamos a isso. Senhora Opwell, como vai? Eu hoje vim falar de coisas sérias. Bem, eu sei que a senhora acredita na fé cristã. Sim. E eu sei que a senhora é uma senhora boa e tenho amigos que me disseram. Olha lá, ó jovem, o que é que o senhor pretende vender? Bíblias. Eu vejo que é a única coisa que lhe falta na sala. Tenho uma Bíblia né? no quarto. Mas a palavra de Deus tem de estar na sala. Isso é uma questão de gosto, não é? Tá. Eu sim, creio... eu também gostava de acreditar que sim. Mas a palavra de Deus tem de estar em todas as divisões da casa antes de estar no seu coração. E eu vejo que a senhora Cristã vê todas as feições do seu rosto. Eu realmente não vou comprar nenhuma Bíblia. E eu já começo a sentir o cheiro do meu jantar a queimar. Eu vou ser muito honesto, minha senhora. Eu tenho a noção que já ninguém compra Bíblias. Mas também sei dizer que sou um rapaz muito simples e não sei dizer uma coisa a não ser dizendo-a. E se a senhora não se quer misturar com gente do campo, eu percebo. Não, não. A gente campo como você é o sal da terra. Além ah, disso, é muito bom não sermos todos iguais. É a vida. A senhora disse muito. Pois é. Eu acredito que não existe suficiente gente sã do campo como você. E penso que é isso. Está errado no mundo. Eu nem me cheguei a apresentar. Eu sou Manlin Pointer. Sou dos lados de Ilóbio, veja bem. Não sou do sítio, sou dos lados do teu sítio. É só um minuto. Sim? Vou só deitar o olho ao meu jantar. desde já agradeço muito a sua honestidade. Já não se vê pessoas assim tão honestas, a menos que seja, claro, uma geração do campo. Eu sei, pessoas verdadeiramente genuínas. Eu calculo que uma data de rapazes apareça aqui, a dizer que anda a vender bíblias para os estudos. Mas, minha senhora, eu nem sequer estudo. Não estou na universidade. Eu vendo bíblias, minha senhora grave problema de coração. E a senhora sabe, quando se vê a vida a passar à frente, minha senhora, bem nessa altura. Olha, não quer ficar para jantar? Nós daríamos muito gosto de ter a sua companhia. Ai, agradeci imenso. Então, que esteja à vontade. Mas também que preparo isso a minha, não é? Nem sequer lhe apresentei a minha filha. Ha ha ha ha ha! Então, e diga-me, é só o senhor e a sua filha que vivem nesta casa? Sim. Mudámos-nos as, duas há, há, já algum tempo, depois do divórcio. Mas a senhora Freeman, que é a nossa caseira, também já nos acompanha há cerca de quatro anos. Desculpe se estiver a ser indelicado, mas então foi por isso que a senhora não se deu pelo nome quando eu lhe chamei senhora Cedars. Sim, precisamente. sobre si. Bem, lá em casa somos 14. Eu sou o sétimo de 12 filhos. Deve ter sido um pouco difícil para os seus pais suportarem uma família assim. Os seus pais já trabalhavam no campo? Não. O meu pai trabalhava na floresta, era um simples lenhador, até que um dia foi brutalmente esmagado por uma árvore, tinha oito 8 anos, lembro-me bem, ficou irreconhecível cortava ao meio. Como algumas faziam lembradas de histórias trágicas. Imagino que deve ter sido muito difícil para a sua mãe suportar a família. Pois a minha mãe aguentou o melhor que pôde. Trabalhou incansavelmente para nos sustentar. forçou se para nos educar. Fez com que nós fôssemos à missa todos os domingos e que lêssemos a Bíblia todos os dias. 19 anos, e vendo Bíblias há 4 meses, já agora, tenho 77 vendidas, tenho mais duas reservadas. <laughs> Minha senhora, eu vendo eu acabo por pensar que estou a fazer o bem ao levar a palavra de Deus às várias casas. É a minha missão. Eu compreendo. Está a ficar um pouco tarde e eu ainda tenho que sair da cidade. Tenho um compromisso. Digo-lhe já que agradeço muito o jantar. Muito. Em nenhuma das minhas viagens conheci uma senhora tão simpática como a senhora. Importava-se que eu voltasse mais Tivemos muito gosto em recebê-lo. Então, sendo assim, eu vou arrumar as minhas coisinhas e vemos breve. that time. Tá reparei na sua perna de pau. Eu acho que a menina é uma menina muito corajosa, é muito doce. Eu reparei em si, mal passei por aquela porta. Falar em porta, tenho que ir embora. Acompanhado e como se chama? Uga. Uga. Nunca tinha ouvido esse nome, Uga. Nome muito bonito. Então e a Uga acha que há pessoas que estão destinadas a ficar juntas porque ambas têm alguma coisa na cabeça? Eu não faço nada aos sábados. Gosto de passear, de caminhar pelos bosques, ver o que a natureza traz vestido. Piqueniques e tudo. Alinhava-me Dona, só não é que eu estava aí com uma, lembrei-me de uma história de outra. Eu lhe contei. A outra, a Glenés, mas ouça, ouça. Ontem foi sair com o Arby que ela andava lá com aquelas duas que se têm nos pescoços. Como é que se chama? Ai, torcicolo, é um torcicolo, estava com um torcicolo. Arby Hill? Não era lá aquele que trabalhava no E ele disse, olha, deita-te no banco do carro que eu resolvo isso. Hum, hum. E a minha filha disse logo, como? E eu, pronto, deita-te no banco do carro. Pronto, a miúda deitou-se, né? Pronto, e o moço começou, esticou, esticou, esticou, esticou, esticou. Verdade seja dita que me cai o um raio aqui em cima, que a miúda hoje não lhe dói nada, pelo menos nos pescoços. <laughs> não dói nada às assim casassem no notário. Mas a minha filha disse que não se queria casar num escritório de maneira nenhuma. Linhas é uma boa rapariga. Ambas as suas filhas são boas raparigas. E a Carra Mário Lima, quando se casaram, aquilo foi tipo super sagrado. Foi assim uma cerimónia incrível. Foi muito bonito, foi muito bonito. Só que este moço diz que não vai pagar 500 euros para ser casado por um pastor. uma menina, sei lá, ele disse, não pago 500 euros, não sei quanto é que ele paga. Eu acho que todas temos trabalho a fazer. Olha, sabe quem é que trabalha muito? O médico da garra à mãe, porque ele agora diz que ela tem de comer é o que, ameixas secas para as queimbras da vida, mas sabe onde é que eu, eu que não tenho mais nada senão a faculdade da vida, de onde é que eu acho que aquelas queimbras vêm? Eu tenho a certeza que ela vai melhorar. Exatamente, veio o intestino <laughs> Veio do destino. Tinha absoluta, não, não é? E como é que vai? ela é deitou-se no banco. E ele esticou e o carro. Ainda bem que pergunta. O carro era um Plymouth 36, mas a minha filha, que não comes lá a testa, disse logo assim, prefiro casar com um moço que tem um Mercury de 55, mas que se queira casar na igreja. Vai buscar. Mas se fosse tão um Plymouth anos. Assim oh, menina, não é por ser muito caro, não é? Não sei, isso já não sei. seu bom senso. Estou agora aqui a, a lembrar de uma visita muito simpática que tive ontem. Ao rapaz que apareceu ali à minha porta e que andava a vender bíblias. sal da terra. Não, não, eu por acaso, por acaso, eu andava aí assim a andar nas minhas cositas e eu vi, vi o Mocita entrar, mas fiquei ainda mais curiosa, também vi o Mocita sair. <laughs> é muito importante não sermos todos iguais. Depois há umas pessoas um bocadinho mais iguais que as outras, mas eu não vou apontar nomes. <laughs> nada, é tão agradável a sua menina. Sério, olha, é uma educação que eu digo uma coisa. Olha, boas minhas coisitas, está bem que eu não fiz nada hoje, está bem? Um instante, pode ser? É, já vai é tarde. Diga! <laughs> Está a ficar um pouco tarde. Ah, está, temos de ligar com eles, podes ir, não tem eu sabia que você vinha. Eh, essa, é que trouxe assim a Nunca se sabe quando é necessária a palavra de Deus, Olga. Podia-me dizer onde é que a sua perna se prende ao corpo? Eu não quis ofendê-la, mas é uma menina tão corajosa, sabe? Assim tão doce. Eu acho que Deus toma conta de si não acredito assim eh, lá em Deus. Não. Não. Pois não é, não é muito vulgar para uma rapariga, <laughs> mas sendo assim, não está salva. Bom, eh, assim lá das maneiras que eu vejo as coisas, eu estou salva, você é que está condenado. Mas bom, não acredito lá em Deus. Veja, eh, eu não sabe assim nenhum sítio onde a gente possa parar por um pouco. <laughs> Bom, eh, talvez assim, eh, um, celeiro assim ali atrás. Mas não será muito alto, é uma pena não conseguiremos subir lá para cima. Porquê? Por causa da perna. Bom, então mas acha que sabe o que eu faço? banha banha então a ver se consegue subir ou não. banha banha então. sabe como se diz, não é? Nunca sabemos quando vamos precisar da palavra de Deus. Thank you. que me amas. Eu disse, tu tens de dizer que me amas. Se usarmos assim o termo assim no sentido lato, deveria dizer que te amo, bom, mas eu sou assim dessas pessoas que, pronto, têm ilusões. Eu sou assim uma dessas assim, pessoas que, que, que veem tudo através do nada. Sim, mas eu já disse e tu tens de dizer que me amas. Menino, me faz mal que não entendas. Algumas pessoas já tiraram a venda dos olhos e viram que não, que não havia nada para ver. É uma espécie de salvação. Está bem. Mas tu amas-me ou não? bem, de certa forma sim, não é? Mas sem assim haver qualquer desonestidade entre nós. É que eu tenho 30 anos. de A mim não me importa nada. A mim não me importa nada do que tu fizeste. Eu só quero saber se tu me amas ou não. Então dá-me uma prova do teu amor. E como? Mostra a mão da tua perna, se liga ao corpo. <laughs> Pronto, estavas só a brigar com os meus sentimentos, tudo bem? <laughs> Eh, sim, aqui a solução assim nos joelhos. Porquê é que queres ver? Porque isso torna diferente. É por isso que tu és especial para mim. tirar e voltar a pôr, só, só eu depois Podias deixar pegar me só para ver o peso da perna. assim já sei como se faz. Sim, mas agora volta ao polo. Espera, eu agora estou aqui. Daqui um bocado não estou. A perna está. Mas volta ao polo no sítio, por favor. Espera um bocado. só deve ser usado para prevenção de doenças? Bebe um golo. gente sã do campo, não é? Não é gente sã do campo. Uhum. Mas isso não me teve. Eu sou tão bom quanto tu, em qualquer dia da semana. Dá-me a minha perna. Tem calma então, vamos divertir-nos e não nos conhecemos bem. Dá-me a minha perna. Olá, estás armada, Barba? Dá-me a minha perna. Calma! Calma, então eu estou nervosa, já tens a minha perna! Ouve lá! É e que me agora? não acreditavas em nada. Olha que eu pensei que eras uma miúda especial. não penses que eu acredito nessa merda. Eu posso vender vilas, mas eu não nasci ontem. Saber o que é que era. É. E a verdade é que eu já tenho tudo o que quero. Uma vez, foi que eu olho de vidro uma velha com este truque. Ah, e já agora, escusas de vir atrás de mim. O meu nome não é Manley Pointer. É eu mudo de nome a cada sítio que vou. E nunca permaneço lá durante muito tempo. Ah. mais uma coisa, Hugo. Não és assim tão esperta. Eu nunca acreditei em nada desde o dia em que nasci. estimático que tentou vender o Bíblias ontem. Deve ter estado a tentar vendê-las lá aos cantos lá de baixo. É tão simples. E tão sincero. Era melhor se fossem todos assim tão bem. É, não era, é, mas olha, eu digo-lhe uma coisa, nem tu a